በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድጋሜ ሰላም እላችኋለሁ። እስካሁን እንግዲህ የተከላ ማይክሮቺፕ በሰው ሰውነት ውስጥ የነቀላ ማንነት ነቀላ ተክለ ህልውና በሚል ርዕስ እያካፈልኳችሁ ነው ያለሁት። እንግዲህ አራተኛውን ምዕራፍ ሰባተኛውን ፕሮግራም ማየት ችለናል። ባለፈው ያካፈልኳችሁ የቺፑን የመቀበል ወደ መቶ ሀምሳ እስከ ሰባ የሚደርሱ አደጋዎችን ያሳየኋቸው። እንግዲህ እነኚህ አደጋዎቹ ለመድረሳቸው የግለሰቦች የቡድኖችና የድርጅቶች ምስክርነት አለው። አሁን በዚህ በአምስተኛው ምዕራፍ ይህን ነው የማካፍላችሁ። ከዛ በፊት ሉቃስ ምዕራፍ አንድ ከአንድ እስከ ሶስት እና ሐዋርያ ስራ አንድ ከአንድ እስከ ሶስት ዶክተር ሉቃስ ወንጌላዊ ሉቃስ ያየሁትን የተረዳሁትን ከተለያዩ መረጃዎች ሰብስቤ እርግጡን ታውቅ ዘንድ ጻፍኩልህ፣ አዘጋጅቼ አደራጅቼ ላኩልህ ይለዋል። ብዙ መረጃዎችን አመቻችቶ ነው የላከለትና የሉቃስ ለቴዎፍሎስ የነበረው ጭንቀት የእርግጠኝነት ጉዳይ ነው። የእርግጠኝነት በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን እኔ መረጃዎችን ከተለያየ ቦታ አንድ ጥቅስ ከመጽሐፍ ቅዱስ በመያዝ አሁን ይሄን ያህል ሰዓት የሚወስድ ትምህርት ማካፍላችሁ ከተለያዩ አቅጣጫዎች መረጃዎችን ሳመጣ እርግጠኞች እንድትሆኑ ነው። እሱም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንቀጥላለን። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ዓ ም የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ከአንድ ምንጭ ተነስተው የሚጓዙ ጨረሮች ከአተሞች ጋር ግንኙነት ሲያደርጉ ወይም ሲላተሙ electrons ከአተም መዋቅሮቻቸው ሊያፈናቀሏቸውና ሞለኪውሎችን ሊጎዱ እንደሚችሉ ይሄ ጥናት ተደርሷል። አሁን በዚህ ሁኔታ የኤሌክትሮኒክስ electromagnetics ጨረሮች በሁለት መንገድ ማለትም በቀጥታ ሌሎችን በመጉዳት ሁለተኛው ለካንሰር ደግሞ ሰዎች እንዲጋለጡ በማድረግ ጨረሮቹ ሲፈነጠቁ በሶስት አይነት ደረጃዎች በዝቅተኛ ፍጥነት በመካከለኛና በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጓዙ እነኚህ ከዝቅተኛ ደረጃ የሚጓዙ የጨረሮች የጨረሮች ስርጭት መካከለኛም ሆነ ከፍተኛ በተወሰነ ደረጃ ሰውን የመጉዳት ኃይል እንዳላቸው እነኚህ አጥኚዎች ደርሰውበታል። በተለይ መካከለኞቹ በመካከለኛ ደረጃ የሚጓዙት የጨረር ክፍሎች እንደ ህመም፣ ራስ መታት፣ ማስታወክ፣ ትኩሳት የከፍተኛ ደረጃ ጨረሮች ደግሞ እንዲህ የውስጥ አካል ብልቶችን የመጉዳት ደረጃ በደረጃ ወደ ካንሰርነት ተለውጦ እስከ መጉዳት የሚያደርስ ነገርም እንዳለ ይታወሳል። እንግዲህ ይሄ ከሰዎቹ ጥናት የተገኘ ነው። እዚህ ላይ አንድ ፎቶ ታገኛላችሁ። ወንዲሁን ሴት አይታወቅም። ጀርባው ላይ የጫነው ነገር አለ። የኤሌክትሪክ ታወር ማን ነው የሴልፎን ታወር አለ። አንድ በጣም የተጎዳ ህፃን ልጅም ደግሞ ጀርባው ፎቶ ምስል ነው አለ። እዚህ በእንግሊዝኛ የተጻፈው stop the psychotronic warfare the electronic harassment surveillance and mind controlling the international prosecution የሚል መልእክት እዚህ ላይ አለ። አሁን ከተለያየ አቅጣጫ ከላይ ዘረዘርኩላችሁ ቺፕ እና በሰውነት በደም ውስጥ የተለያዩ መሳሪያዎች ሲቀበሩ በሰው ህይወት የሚደርሰውን አደጋ ነው። በተለይ ይሄ psychotronic weapon የተባለው እንግዲህ psychotronic የሚለው እዚህ ከተባበሩት መንግስታት የትጥቅ ማስፈታት ምርምር ተቋም ከ psychotronic weapon መረጃ እንደተገኘው ሳይኮ የሚለው እንግዲህ የግሪክ ቃል ነው። mind ማለት አይምሮ ማለት እንደሆን tronic የሚለው ኤሌክትሮኒክ ከሚለው ጋር የተያዘ እንደሆነና በአጭሩ ይሄ psychotronic የጦር መሳሪያ ማለት በ electromagnetic wave የሚፈጠረው ጨረር በጨረሩ አማካይነት በሰው አንጎልና አእምሮ ውስጥ ጦርነት ማካሄድ የሚል ነው። እንደ ዘርዘር ባለመልኩ psychotronic ን እንዲሁ ስንፈታው ይሄ እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ የሬዲዮ ድምፅ ሞገድ እንግዲህ wave ይሄ ፍሪኩንሲ አለ ድግግሞሹ እንግዲህ extreme low frequency ይሉታል። ELF የሚባል አጠራር አለ። በሌሎችም ረቂቅ መሳሪያዎች በመጠቀም በሰዎች ስሜት፣ በሰዎች ሀሳብ፣ በሰዎች አካል ተግባራዊ እንቅስቃሴ፣ በሰዎች ፈቃድ እና የሰውነት ክፍሎች ላይ በርቀት ሆኖ remote location ላይ ማለት ነው አስሚታ በመፍጠር ግለሰብን ወይም ማጥኮሪያ ቡድኖችን የመቆጣጠር ችሎታ ይሄ በመሳሪያ አማካይነት የማንነትን ህይወት እስከ ማጥፋት የሚደርስ መሳሪያ ነው ይባላል። psychotronic ይሄ microchip ወይም 666 በ RFID በቀኝ እጅ ውስጥ በሚገጠምበት ጊዜ በሰው ህልውና ላይ የሰውን አመለካከት፣ የሰውን ሀሳብ፣ የሰውን ድርጊት እስከ መለወጥ የሚያደርስ የጦርነት አይነት ነው። እዚህ ላይ አሁን የምትመለከቷቸው የተለያዩ አይነት መሳሪያዎች አሉ። ገበያ ላይ ውለዋል። እነኚህ የጦር መሳሪያዎች psychotronic ናቸው። በድምፅ አማካኝነት ሊሆን ይችላል። ጨረሩ ቀጥታ ወደ አይን በመምጣት ሊሆን ይችላል። በሰውነት ላይ በማረፍ ሊሆን ይችላል። ሰውን የመጉዳት ኃይል አላቸው። ደግሞ ይሄንን ለመስራት በጣም የተዋቀረ በተዋቀረ ወንጀለኝነት የሚሰሩ ይሄ gang stalking የሚባሉ ቡድኖች አሉ። በጣም በተደራጀ መንገድ ነው እነኝን መሳሪያዎች የሚጠቀሙባቸው። ሰውን ለማጥቃት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ አደጋ ከላይ የተዘረዘሩት አደጋዎች የደረሰባቸው ሰዎች አቤቱታ አሰምተዋል። በ petition መልክ ማለት ነው። ሰው biological ያለበት የተፈጥሮ ይዞታ ትክክለኛ ስለሆነ ይሄ ኤሌክትሮማግኔቲክስ ወደ ሰው ሰውነት ጨረር ሞገድ ወደ ሰው አንጎል ሄዶ ሊጎዳ አይገባም፣ ሰው መብቱ ሊጠበቅ ይገባል ብለው ነው የሚከራከሩ ሰዎች። በተለይ አንድ እንግዲህ በዚህ በኤሌክትሮማግኔቲክ ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ምሁር ይሄንን ነገር በከፍተኛ ደረጃ እንደተቃወሙ እነኚህ መረጃዎችን ለማግኘት ሞክር ያለው እነኚህ ሲሊከንስ የሚባሉት ከኮምፒውተር ጋር የተያያዙ ከሰውነት ክፍሎች ጋር በሚጋጠሙበት ጊዜ የሰውነትን ክፍል አደጋ ላይ እንደሚጥሩ የድምፅ ወደ ራስ ቅል ወይም ወደ አንጎል የመላኩ ጉዳይ ወይም ይሄ በውትድርና ዘዴ የሚጠቀሙበት አሰራር ይሄ ገመድ አልባው የኤሌክትሮኒክስ የመገናኛ ዘዴ ሰውን ጎድቶታል። ብዙ ማስረጃዎች አሉን ነው የሚሉት ሰዎች። ይሄ በ RFID ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ እንደ GPS የሚባለው የ global positioning system እና ሴልፎኖች አማካይነት በነዚህ በሶስቱ ከኮምፒውተር ጋር ባለው ግንኙነት ሌሎችም ደግሞ በስፔስ ውስጥ የተቀመጡ መሳሪያዎች አሉ። ከእነሱ ጋር በተገናኘ መልኩ ሰው በቃ ከፍተኛ ቁጥጥር ውስጥ እየገባ ነው ያለው ነው። ይህንን እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ሰው አንጎሉ አለ። በአንጎሉ ላይ ብዙ አይነት ሬዲሽን ሲፈናጠቅበት ነው የሚያሳየው። ማሪሶር ኦልሜዳ የተባለች አንድ ሴት እንደዚህ አይነቱን አሰራር በከፍተኛ ደረጃ ተቃውመዋለች። ይህች ሴት ለተባበሩት የአሜሪካ ኮንግሬስ እና ለሌሎችም ሁለት በዚህ ከሚጠቀሙ መስሪያ ቤቶች ጋራ ግንኙነት አድርጋ እንዲቆም እንዲህ አይነቱ አጠቃቀም እንዲቆም የሚል ጠንካራ ምልጃ ማለት ነው ያለበትን አቤቱታ አቅርባለች። ይቺ ማሪሶል የተባለችው ሴት ቀደም ባለው ታሪኳ አንዳንድ ሰዎች የሳይኮቶሪኒክ ቴክኖሎጂ ቀደም ብሎ ቢታሰብም ተግባራዊ እንደማይደረግም የተናገሩ ሰዎች እንዳሉ አንስታ፣ ሆኖም ግን በድብቅ ይሄ ነገር ተግባራዊ የሆነ እንዳለ ይህንን ደግሞ አንዳንድ ሳይንቲስቶችም ትክክለኛ መሆኑን በተለይ ከስልሳ ዓመታት ወዲህ እንዳረጋገጡ አጠንክራ ትናገራለች እና የተጎዱ ሰዎች እንዳሉ ማስረጃዎችን ይዛ ነው ያለችው። እንግዲህ በዚህ በሳይኮትሮኒክ የጦር መሳሪያ ሰለባ የሆኑ የተጎዱ ሰዎች አንዳንድ ያቀረቧቸው ማስረጃዎች አሉ። ለምሳሌ እንግዲህ ጥናቱ ከተደረገባቸው ሰዎች ውስጥ ከሁለት መቶ ስምንት በላይ ያለ ራሳቸው ፈቃድ ያለ እነሱ ፈቃድ አይምሯቸው እንደተነበበ ይናገራሉ። ይህንን አይነት አሰራር ደግሞ ለመስራት ወደ 37 የሚሆኑ ሰዎች ህጋዊ ፈቃድ ወይም ደግሞ ፓተንት እንዳላቸው አንዳንዶቹ ጋዜጠኞች እንደሆኑ የ PDF ጽሁፎች ከፌዴራል ጽህፈት ቤት የወጡ መረጃዎች ከዌብሳይቶች የተገኙ በማመልከቻ መልክ ወደ መንግስት አካላት የተላኩ ጽሁፎች ከቃለ መጠይቆች የተገኙ ከመረጃ መረቦች፣ ከድረገጾች፣ ከደብዳቤዎች የተገኙ እነዚህ ህጋዊ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች፣ ጋዜጠኞች፣ እነኚህ ሁሉ የ psychotronic ጥቃት በሰዎች ላይ መድረሱን ያረጋገጡ ክፍሎች ናቸው። መረጃዎች ከነዚህ ነው የተገኘው ማለት አሁን የነገርኳቸው ነገር ከነዚህ አለኝ። website ኡ link ኦቹን ማግኘት ትችላችሁ በተለያየ አይነት መንገድ እየገባችሁ ማለት ነው። ይህንን የ psychotronic የጦር መሳሪያ በሰው ሰውነት ውስጥ chip ን በመቅበር የተጠቀሙ ሀገሮች አሉ። አብዛኞቹ ራሻና አሜሪካ ናቸው። ጀርመን፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ጃፓን እነዚህና አንዳንድ ሀገሮችም ረቀቅ ባለ ሁኔታ ማለት ነው ይህንን የሳይኮትሮኒክ የጦር መሳሪያ ተጠቅሞበታል። ፕሬዚዳንት ፑቲን በግልጽ ራሻ ይሄንን መሳሪያ ልትጠቀም መጠቀም እንዳለባት አንድ ጊዜ ድምፅ አሰምተው ተናግረዋል። መረጃ አለ እዚህ ጋር። እንግዲህ ይሄ የሳይኮቱሪክ የጦር ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች በአብዛኛው ከ1950ዎቹ ወዲህ ነው። በይበልጥ ግን እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ከ1967 እስከ 2003 ባሉት ጊዜያት የተካሄደውን ነው አሁን አብዛኛውን የማቀርብላቸው። እንግዲህ ከ2003 ወዲህ አሁን እንግዲህ ወደ 17 ዓመታት ያህል ነው። ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አንዳንዶቹን እንዲሁ ስመለከት ጥቃቱ በጣም እየጨመረ ሄዷል። በዚህ በሳይኮቶሪኒክ የጦር ሁኔታ በዚህ ልምምድ ውስጥ ያለፉ ሰዎች አሉ። በዋናና በምክትል ደረጃ ፕሬዝዳንት የሆኑ ፕሬዚዳንቶች በዚህ በ psychotronic አጠቃቀም በርቀት ሆኖ ወደ ሰው ሰውነት፣ ወደ ሰው አንጎል፣ ወደ ሰው አይምሮ የ electromagnetic radiation በመላክ የሰውን ሀሳብ የሰውን እንቅስቃሴ ለውጦ በሰው በግለሰቡ ላይ impose imposition ወይም ተጽዕኖ የመፍጠሩን ነገር በፕሬዝዳንትነት ደረጃ ያሉ ሰዎች፣ ሳይንቲስቶች እንደተባበሩ፣ የህግ ባለሙያዎች እጅ እንዳለበት፣ የኤምበሲ አዛዦች እና ሰራተኞች እንዳሉበት፣ የፕሬዝዳንት አማካሪዎች እንዳሉበት፣ የህክምና ባለሙያዎች፣ የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ አዋቂዎች፣ የ IT የፈጠራ ባለሙያዎች፣ በኮምፒውተር ስራ ከፍተኛ ሙያና ችሎታ ያላቸው ሰዎች ባለስልጣናት፣ ሰራተኞች፣ ጋዜጠኞች፣ ሪፖርተሮች፣ የጸረ አእምሮ የባርነት እንቅስቃሴ ደጋፊዎች አንዳንዶች ክርስቲያኖችም አሉ። Christians Against Mental Slavery ከሚለው ይህንን አግኝቻለሁ። የማይክሮዌቭ ጨረር አስከትሎት ተመራማሪዎች ደግሞ አሉ ከዚህ ጋር የሚሰሩ እንደነ ሲአይኤ እነ ኬጂቢ የመሳሰሉት ከዚህ ጋር የሚሰሩ ለ psychotronic ጦር ለ chip ሰለባ የሆኑ ግለሰቦች ቡድኖችም ሁሉ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ተሳትፏል። አሁን ይሄ የማቀርብላቸው መረጃ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው እንደሆነ ልብ እንድትሉ አበረታታችኋለሁ። አሁን እንግዲህ ለዚህ ሰለባ የሆኑ ሰዎች በግል ብዙም ባይሆን አንዳንዶች ጥያቄ ተጠይቀው በአእምሮ ቁጥጥር ስር ሆነው ወደ ራስ ቅላቸው አንጎል ከርቀት ከኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገድ ጨረር ቴክኖሎጂ በተላከ ድምፅ ከፍተኛ ስቃይና መከራ እንደደረሰባቸው በጣም ብዙ ሰዎች ተናግረዋል። ያንን ደግሞ የደረሰባቸውን በሚዲያ ህጋዊነት የሌለው የተቀነባበረ ሴራና ወረራ ደርሶብናል በሚል በተለይ በአሜሪካ ፌዴራል ደረጃ ይህ ህጋዊነት የሌለው የተቀነባበረ ሴራና የአእምሮ ወረራ ወይም ቁጥጥር ይደረግ እንደነበር ኢላማ የተደረጉ ሰዎች በግልጽ ተናግረዋል። ለምሳሌ አሁን እድሜው 23 ዓመት የሆነውና የአሜሪካንን የኮንግረስ አባል ሴት እንደተኮሰባት ሌሎቹንም ስድስት ሰዎች በጥር 2011 ተኩሶ እንደገደላቸው የአሪዞና ጃርድለን ላይፍነር የሳይኮትሮኒክ ጦር ክፍል ይህንን እንደዘገበው ታሪክ ያስረዳል። ፋየት ያንጌሌ ሞዲ ስፓው የተባለች በ2009 ዓ ም እናቷን እንድትገድል በአንጎላ ውስጥ ድምፅ መስማቷን ተናግራለች። አንድ ሌላ ሶሎሞን የተባለ የ15 ዓመት ልጅ በሄሪቴጅ ከፍተኛ ትምህርት ቤት በሌሎች ተማሪዎች ላይ በነሐሴ 1999 ተኩስ የከፈተባቸው ሮቦታዊ ሳይኮትሮኒክ ድምፅ ሰምቶ እንጂ የሰው ድምፅ እንዳልሰማ በትክክል ይህንን ነገር እንዳስረዳ መረጃ አለ። የሳይኮትሮኒክ መሳሪያ ሰለባ የሆኑት ሰዎች ከደረሰባቸው አኳያ በተለይ ከ2006 ዓ ም ጀምሮ በልዩ ልዩ መንገዶች ማለት በኢንተርኔት ለህዝብ አሰራይተዋል። እጅግ በጣም ብዙ ደብዳቤዎችን ለመንግስት ባለስልጣን አካላት ጽፈዋል። ለማህበረሰብ ኮሚቴ አባሎች፣ ለሰብአዊ መብት ተሟጋጅ አካላት ይህንን አሳውቀዋል። ለሚዲያዎችና ለህዝብ አሳውቋል። በጋዜጣ በመጽሔቶች ሰልፍ ወጥቷል። አንዳንዶቹም በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮንግረስ ጥሪዎችን አድርገዋል። ይሄ የአእምሮ ወረራ ከፍተኛ ጉዳት ስለሆነ በተለይ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በቻይና ጉዳቱ ያየለ እንደሆነ በእነዚህ ሀገሮች ከሁለት ሺህ በላይ ሰለባዎች እንደተገኙ እንዲሁም በራሻ ወደ ሁለት መቶ በህንድ ወደ መቶ በጃፓን ደግሞ ወደ አንድ መቶ ሰዎች የዚህ ሳይኮትሮኒክ ጦር ሰለባ እንደሆኑ እንግዲህ ጠቅለል ባለ መልኩ ምንድን ነው በ December 19 2009 በምላ ዓለም ካሉ 130 ሴቶች እና 166 ወንዶች በአጠቃላይ 296 ሰዎች ላይ ሳይኮትሮኒክ ጦርነት እንደተካሄደባቸው እና ከነኚህ ውስጥ 71 ነጥብ 29 percent የሚሆኑት ሰለባዎች በኮሌጅ በዲግሪ ደረጃ የተማሩ ሲሆኑ 13 ነጥብ 86 ደግሞ በ master's እና በዶክሬት ደረጃ በዶክትሬት ደረጃ ትምህርት የትምህርት ሙያ ያላቸው ሰዎች እንደሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ አብዛኞቹ ከአስር አመት እስከ ሰባ አመት እድሜ ክልል ለምሳሌ ከአስር እስከ ሀያ አስራ ሶስት ሰዎች አራት ነጥብ ሰላሳ ዘጠኝ percent ተጠቅተዋል። ከ21 ዓመት እስከ 30 ዓመት 64 ሰዎች ተጠይቀው 21.62 percent እንደተጠቁ ከ31 አመት እስከ 40 ዓመት ዕድሜ ክልል ያላቸው 87 ሰዎች 29.39 percent ከ41 ዓመት እስከ 50 ዓመት እድሜ ክልል ያሉ ሰባ ሰዎች ቃለ መጠይቅ ተደርጎላቸው 23 ነጥብ 65 ከመቶ ይሄ ጥቃት እንደደረሰባቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ እነዚህ እነዚህ የሳይኮትሮኒክ ጥቃቶች በስፋት በስፋት የተካሄዱት ከ1970 ዓመተ ምህረት እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ባሉት ጊዜያት ነው። በእነዚህ 38 ዓመታት ውስጥ ይሄ እያደገ እያደገ እንደመጣ ስታቲስቲክሱ ያመለክታል። ከዛ ወዲህ እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ እንደጨመረ መገንዘብ ይቻላል። አሁን ከ1970 እስከ 1980 አምስት ሰዎች በ98 11 ሰዎች በ99 ስድስት ሰዎች እያለ እንግዲህ እስከ 2008 ድረስ ይሄ የሳይኮትሮኒክ ጥቃት በደማቸው ውስጥ ወደ ባንጎላቸው በጆሯቸው ድምፅ በመላክ ይሄ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች እንዳሉ እና እነኚህ ሰለባዎች የቴክኖሎጂው ተጽዕኖ ኢላማ ሊሆኑ እንደቻሉ ከሌላ ጋር አሁን natural የሆነ sickness ወይም pain ህመም እንዳይደለ ግን እርግጠኛ በእርግጠኝነት ይሄ ነገር እንደደረሰባቸው መስክረዋል፣ አረጋግጠዋል። አሁን ለምሳሌ የመንግስት ባለስልጣናት ሳይንቲስቶች በምስጢር ምርምሮችን እንዲያካሂዱ ትዕዛዝ እንደሰጡ መረጃ አለ። ይሄ አሁን 58 ነጥብ 11 percent ይሄ ከፍተኛ በከፍተኛ ደረጃ ይሄ ይታወቃል። የመንግስት ባለስልጣናት በተለያዩ በተፈላጊ ሰዎች targeted የሆኑ individuals and groups ላይ psychotronic ጥቃት እንዲያካሂዱ መንግስታት ሳይንቲስቶችን ቀጥረው ትእዛዝ ሰጠው እንዳሰሯቸው። ሁለተኛው እነኚህ ሳይንቲስቶች በግል በሚስጥር ራሳቸው በሰዎች ላይ ያካሄዷቸው ምርምሮች ደግሞ መገኘታቸው ይሄ 36.82 percent ነው። ሶስተኛው ገዢዎች ወይም ደግሞ በከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች በሚስጥር ያካሄዷቸው ጦርነቶች በሚፈልጓቸው ሰዎች ላይ እንዳሉ ያ 33.45 percent እንደሆነ በሚስጥር የሚካሄደው ፖለቲካዊ ስደት እንዳለ ይህም 32.77 percent እንደሆነ ሽብርተኞች የሚያካሂዱት ተጽዕኖ እንዳለ 22.97 percent ተገኝቷል። ይሄ በተበላሹ ገዢዎችና ይሄ ከጸረ ስነ ምግባራዊ አቋም ያላቸው የ psychotronic የጦር መሳሪያ እንደተጠቀሙ 45.27 ይህን ያመለክታል። እና ይሄ ሳይኮትሮኒክ ጦር ሰለባ የሆኑት ሰዎች በትክክል በትክክል በህይወታቸው በኑሯቸው ያገናዘቡትና ያዩት የቀመሱት ፔኑን እና ስቃዩን የቀመሱት ሰዎች እንደሆኑ ከዚህ ነው የምንረዳው። እና ያቀረባቸው ሀሳቦች ምንድን ናቸው? እነዚህ የኒውሮንና የፊዚክስ ሳይንቲስቶች ወደፊት ከፍተኛ ጦርነት ይከፍታል ብለው ይሄንን ነገር ሀሳብ ሰጥተዋል። ይሄ የሳይኮትሮኒክ ዌፕን ተቃውመውታል፣ አንዳንዶቹ ማለት ነው። እና ምን ብለዋል? የ neuro እና የፊዚክስ ሳይንቲስቶች ወደፊት ከፍተኛ ጦርነት ይከፍታል ብለዋል። ሌተናል ኮሎኔል ጢሞቴዎስ ኤል ቶማስ የአሜሪካ የጦር ሰራዊት አባል ይሄ በጽሁፍ ሞራሌን ይጎዳል ብለው እንደተናገሩ ሶስተኛው ፊሊጶስ ጴጥሮስ የተባለው ሰው በአሜሪካ electromagnetic weapons and human rights በተሰኘው ጽሁፍ አንቀጻቸው ውስጥ የሰውን ልጆች መብትና ነጻነት ይጎዳል ብለው አመልክተዋል። አራተኛ የአውሮፓ parliament በአንቀጽ A four 005 1999 paragraph 27 ላይ ማንኛውም የሰው ልጆች ነጻነት የሚጻረር የጦር መሳሪያ ይሄ የሆነ የጦር መሳሪያ መታገድ አለበት ብለው ተናግረዋል። ቁጥራቸው እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ተመራማሪዎች፣ ግንዛቤን የጨበጡ ሰዎችና ሰለባ የሆኑ ሰዎች ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ማንኛውም ከኃይል ጋር ተያያዥነት ያላቸው መሳሪያዎች የጦር መሳሪያ አይነቶች የሞለኪዩላር የሆነ የ atomic energy ይሄ sub atomics particles በሚል ከጨረር ጋር የተያዙ የ electro magnetics ጨረር ከፕላዝማ ጋር የተያዘ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ፍሪኩንሲ ኤልኤፍ ያለው አልትራ ፍሪኩንሲ ያለው የኃይል ጨረር ጥቅም የዋሉት ጥቅም ላይ የዋሉት ከመሬት ጋር ከመሬት ጥቅም ጋር በተያያዘ አሁን geo physical የሚባል አለ። ከመሬት ጥቅም ጋር ከባህር ጥቅም ጋር በተያያዘ ከህዋ ጋር ይሄ በተለይ ወደ space warfare ከህዋ ጋር ከ electromagnetic ጋር ከ psychotronic ጋር ከ sonic ጋር ከህዋ እና ከጨረር ጋር ከጨረር አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ከግለሰቦች ጋር ከማህበረሰብ ለጦር መሳሪያ መረጃን ከማግኘት ጋር አይምሮን ከመቆጣጠር ጋር በተያያዘ እንደሆነ ይህንን በዝርዝር ተናግረዋል። እነዚህን ማስረጃዎች አቅርቧል። እንግዲህ ምንድን ነው እሱ የምንረዳው ከዚህ የሳይኮትሮኒክ የሳይኮትሮኒክ የጦር ሁኔታ በቀጥታ ግንኙነት ያለው ከ electromagnetic wave ከጨር ጋር የተያዘ ነው። ከስልኮች ከስልኮች ጋር የተያዘ እንደሆነ ይሄንን ይሄንን ፍጽሞ መርሳት የለብንም። የሞባይል ስልኮች ከሞባይል ስልኮች ጋር በተያያዘ አንዳንድ የሚከሰተው የጨረር ነጸብራቅ አንዱ የሰውን ሰውን ከፍተኛ ጉዳት ላይ አድርሶታል እየተባለ ነው የሚነገረው። አሁን ይሄ የሽቦ አልባ ተንቀሳቃሽ ስልኮች ወይም እኛ አሁን ሞባይል የምንለው አሁን በአሁኑ ጊዜ እስካሁን በኢትዮጵያ እየተጠቀምንበት ያለው ይሄ ፎርጂ የተባለው አራተኛው ትውልድ ሞባይል ነው። እንግዲህ ይሄ ከኮሮና ከሌሎችም የሰውነት ክፍሎች ጋራ አነስተኛ የሚሆን ከፍተኛ ችግር፣ ህመም፣ አደጋ ሲፈጥር ተስተውሏል። እንግዲህ እነኛ አሁን የተለያዩ ሴራዎች conspiracy theories የምንላቸው ቡድኖች፣ ግለሰቦች አብረው ይደራጁና ይህንን ይህንን ችግር ይህንን በተለይ ከኮረና ጋርም አያይዘው ነው የሚናገሩት እነኚህ ሰዎች። ኮረናም ከዛ ጋር የተያዘ ነገር የዛ ውጤት ነው የሚልም አመለካከት አላቸው። እንግዲህ ይህንን ወደፊት በደንብ ለማሳየት እሞክራለሁኝ። አሁን የሞባይል ስልክ አጠቃቀምን በተመለከተ ከሞባይል ከዋን ጂ እስከ ፎጂ አሁን ደግሞ በጣም እንግዲህ ችግር እየፈጠረ ሊፈጥር ይችላል። ገና አጠቃቀሙ አልሰላም ተብሎ አከራካሪ የሆነው የፋይቭ ጂ አምስተኛው ትውልድ የሞባይል የሽቦ አልባው የስልክ አጠቃቀም ነው። እነዚህ ወደ ሰው ሰውነት የሚመጣው የሚመጡት የጨረር ክፍሎች ፍሪኩንሲያቸው ድግግሞሻቸው ዝቅተኛ ቢሆንም ዝቅተኛ ቢሆንም የሰውነትን ክፍል ይጎዳል የሚል አመለካከት ነው ያላቸው። እንግዲህ ሁለት አይነት ሳይንቲስቶች አሉ። አሁን አይጎዳም የሚሉ አሉ፣ ይጎዳል የሚሉ አሉ። እንግዲህ ይሄ ገመድ አልባው ሽቦ የሞባይል ስልክ በአሁኑ ጊዜ ለምድራችን ከፍተኛ ጥቅም እየሰጠ ነው። ቴክኖሎጂውን በጣም እያየለ እየሄደ ነው ያለው። እንግዲህ በቀጣዩ በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ ከዚህ ከሞባይል ስልኮች ከምሰሶች አጠቃቀም ጋር የተከሰቱትን ችግሮች ከዚህ ከ chip ጋር ደግሞ ምን አይነት ግንኙነት እንደሚኖረው ይሄንን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ምተውላችሁ ምንድን ነው እሱ አሁን መርሳት የሌለባችሁ የሞባይል ስልኮች ከኮምፒውተር ጋራ ከ electromagnetic force ጋራ ከኮምፒውተር አሰራር ጋራ ከፍተኛ ትስስር እንዳላቸው እሱ የሰውነትን ክፍል እየጎዳው ነው ነው። ወደፊት እንግዲህ እንዴት ነው መጠቀም ያለብን? ያው እሱ ሊታስብበት ይገባል። የሰማነውን እግዚአብሔር ይባርክልን።